земле праздник. Гань-гань-гань-гям-банга-у, сыгдем гарбиш, Эта песня э, как раз таки о том, что у нас сегодня праздник, и мы собрались э, праздновать, проводить спортивные мероприятия, игры, пить чай, кофе, и танцевать, наверное. А Mango Jurgi Mary Paugi Mangariosu. Oni Biran Jurgi Mary Paugi Mangariosu. I still feel very me, Nietzsche Kansalei Neve, Dante Audia Memdi, Sila Яни Дярёсо. Хэнчи Пелдёв Сапчунги, Oi, ba mari, o Dios, ai sim sim verimi, nici cancelei neve, do te audianem di, sila я не дярился. Спасибо.